Saluton carai. Kai bonvenon alia al episodio. Vivo pei foi strancas. Kia char vi estas senespera espera momento che do vi faras ion exter via cutimo che la hierau medito che un mi faris sen apartan sen aparta video kai poste kio casas o casas ke gi altira si intereson do bone do mi faros kelken experimento in pri la vida parto de niai videoi kai a parte de niai militoi un momento resto con ni, con medito, con ni, tanco. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas leghi kai mediti con vi sur el tiro e la parolado malferme alla tria congresso mil naucent sep. Cai mi legos el pagio tricent septec ses. Mi usas nun la bonan occasion por esprimi mian plei sinceran dancon al ciui, ciui sendis al mi amicain bon desiroi. La gratulo e partenas compreneble ne al mi persone, sed alla tuta batalantar esperantista. Cai mi estas nur la centra punto en quiu collectigis ciui gratuloi. Por resalti de tie al ciui francoi de la mondo, al ciui locoi che logias cae laboras niai senlazai samideani quasi silente comisita della tuta esperantistaro, mi vocas al ciui esperantistoi batalantoi, mi vin gratulas, mi core vin gratulas, che vi pazienze el tenis en la daura di dude chiaro, malgrau la tu multai, pardon, malgrau la multai attacque cae mal agrablagioi, chiui al neniui, neniu e vi mancis. Do carai, Shinas vere ni diru retorica stil exerce. Sed malanta o tio estas io kiu laŭ mi troveblas interlinie tra la vortoi. De nove la virto de la 1907, estis jubilea iaro iu sense char esperanto agis dudec kai travivis multa in malfacilajo in kai do mi pensas ke tiu gratulo i zamenhofa in estas pure formala e sed havas grundo en sia coro en la coro de zamenhofa kai mi ancau pensas alian afero. Do, mi esas professoro kai mi havas studento To, cio ocasus? Ciu la studentoi malaperidiu? Ciu mi ancoro estus professoro? Ni diru reale, ne formale. To, mi volas diri veras che Zamenhof estis la centra punto tiu tempe del esperantistaro. Sed por esti la centra punto necessas la existo de la liai punctoi. Do gravas por ne perdigi en sensela truo de narcisismo necessas ni estes ni estas granta consi kai memori foi foi che ni esas nur punto inter multa aliai et se ni estas tru disolige solai e ni ai domoi dum cent octet tagoi facte kiel mi spertas hodiau Dankon pro via atento. Gis morgau, cae ciel cia. Antalum, sem fie.